Since the beginning of Operation Protective Edge, over 2,500 rockets have been fired from Gaza into Israel. Kiryat Gat is just one community that has been strongly affected by the rockets. With only 45 seconds to respond to sirens and get to safety, these people must always remain close to a bomb shelter. Today, with the help of your gifts to I Stand With Israel War Victims Fund, we are handing out food vouchers to provide for needy families in this community. Due to the frequent attacks, we had to distribute the gift cards in a small bomb shelter. שלום, שמי איתן, אני מקריית גת. אנחנו נמצאים בערך 35-40 קילומטר מעזה, ונמצאים מתחת האש, נופלים פה טילים, וזה באמת זמן קשה כאן בארץ ומאוד טוב. וברכה שאתם עוזרים היום לאנשים בקריית גת. אנחנו מחלקים כרטיסים שאנשים יכולים לקנות אה, אוכל ובגדים, כרטיס אה, בשווי של 400 אה, שקל. אנחנו מחלקים את הכרטיסים לאנשים שזקוקים כאן בקריית גת, ניצולי שואה, אימהות חד-הוריות, אנשים שזקוקים לעזרה, וזה מאוד מאוד טוב להרגיש את ה... יש לכם את האהבה כלפי ישראל וכלפי האנשים האלה. מהתרומות שלכם היום אה, פשוט יש הזדמנות לעזור לאנשים כאן בקריית גת. ממש תודה רבה וברכות.